Je me dire ton nom, mon guide. Je me dire ton nom, mon guide. Je me dire ton nom, mon guide. je vais écouter. Je vais écouter. Je vais écouter.